tsaye Allah ya amsa ma sannan kuma shine littafi hallau gagar badau shine littafin da ya gagar kowa duk yanda Allah ya baka basira Allah ya baka hazaka Allah ya baka fasaha to wallahi sai ka samu wani wuri a cikin alkur'ani wanda ba gano ba ma'anar shi alkur'ani yake kunshe da irin wannan saƙon saboda duk duniya banda manzo Allah babu wanda ya sa alkur'ani ciki da bai duk malamin da zaka ji an ce malam wane malam wane malam wane mahiri ne alkur'ani ko kuma gwanin tafsiri ne ko sahabi ne ko tabi'i ne ko tabi'u tabi'i ne ko malamai daga cikin malamai babu wanda ya san ma'anonin alkur'ani gaba da baya sai manzo Allah shi kuma manzo Allah saboda mala'ika jibrilu yake zo mishi da shi daga wajen Allah idan ya zo mai daga wajen Allah ya karanta mai sannan kuma ya mai bayanin ma'anar abin shi manzo Allah abin da yasa ya san alkur'ani ciki da bai idan mala'ika jibrilu ya zo da alkur'ani daga wajen Allah zai mai bayani ɗaya bayan ɗaya amma kai da zaka je wani ya koya ma shi ma wanda zai koya ma ajizi ne daga cikin ajizai saboda haka dole ne ka gane wani wurin wani wurin ba gano ba amma shi banza Allah ai komi ne amma ya faɗa shi an sanar da shi ne ba ta hanyar mai ba ba ta hanyar kwamawa ba a kiskadi sannan kuma ba ta hanyar darasi ba mai ne shi da kansa ya ce alimun bila kaɗin hafizun bila darsin shi manzo Allah ya koyi alkur'ani ba ta hanyar rubutu ba bije je kiskadi ba ya kwama sannan kuma bai dauki ba allo ya rubuta saboda kawai shi kai tsaye ne mala'ika jibrilu zai zo mai kai tsaye daga Allah sannan ya mai bayani to saboda haka manzo Allah sai zama alimun bila kadde ya san alkur'ani ciki da baya ba tare da rubutu ba sannan kuma hafizun bila darsin sannan ya harrace alkur'ani ba tare da darsu ba bai je ba yayi ta bibiyawa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ya san ma'anonin alqur'ani sai ya ce inna anzalnahu shi alqur'anin mun sabkar da shi fi lailatin mubarak mubaraka a cikin wani dare mai albarka wani dare ne mai albarka shine daren lailatul qadari daren lailatul qadari shine dare mafi albarka a rayuwar dan adam idan Allah ma muwafika ka raya daren lailatul ƙadar da ibada to kana da daidai wanda ya bautar Allah a sauran shekaru shekara 84 da wata uku shekara 84 da wata uku idan ka dara idan ka raya daren lailatul qadar da ibada ladanka kamar haka yake a wajen Allah saboda haka daren lailatul qadari dare ne mai albarka to a cikin daren lailatul qadari a wannan daren ne aka sauka alkur'ani sannan kuma wato ana so kai bawa a matsayinka na bawan Allah idan wannan daren ya zo karka yi kwanan barci kuma karka ce sai ka ga wani abu idan dai ka raya daren da ibada to abin da ake bukata kawai ka samu karka ce sai ka ga wani abu ko wani haske ko wani abu makamacin haka kawai abin da ake so wannan daren kar ka kwana kana barci ka kwana kana ibada na filfilu istighfari Salatu annabi hailala ka kwana kana wannan to insha Allah wannan alƙawarin da Allah yayi na wato ladan daren lezir kadari to Allah zai baka saboda shi aka tafka alƙur'ani mai girma saboda girman wa saboda girman alƙur'ani da aka tafkar a wannan daren sai ya zamanta wannan daren ya tsere a dukkan jarare na duniya haka Allah huda cikin suratu inna anzalnahu shine dare wanda yake mafi albarka yana da daidai da wata dubu lailatul qadari khairun min alf shahr Allah ta daren lailatul qadari ya fi wata dubu albarka shi ko wata dubu shekara tamanin da hudu da wata uku ne insha Allah inna kunna munzirin sannan kuma mu mun kasance masu gargadi ne mun kasance masu tunatarwa ne shi alkur'anin tunatarwa kuma shi ma manzo Allah yana tunatar da bayin Allah saboda haka kaga karatu alkur'ani kamar yanda muka faɗi annabi ne kada ya sa alkur'ani gaba da baya to amma karatu alkur'ani ya da wahala babu yanda za a yi ka samu karatu alkur'ani sai ka sha wahala shi shi banza Allah wanda aka ba shi alkur'ani shi kansa sai da ya gamu da gogayya sai da ya gamu da wahala sannan kuma ya hardace alkur'anin ko aka ba shi alkur'ani dan zuwan farko da mala'ika jibrilu yi wajen manzo Allah ya zo cewa manzo Allah ya kira bismi rabbikal ladzi khalaq sai manzo Allah ce ma ana bi kari'a malaika jibrilu sai ya kama kan manzo Allah sai ya sa a cikin fuka-fuke shi bayan ya gaya mai sau uku da ya ce mai ikira ya ce ma'ana bi kare ya ce mai ikira ya ce ma'ana bi kare ya ce mai ikira ya ce ma'ana bi kare sai ya kama kan manzo Allah sai ya sa a cikin fuka-fuke shi sai ya matsa sai da jibi ya zuwa manzo Allah da jibi ya zuwa manzo Allah da ya sake shi da ya ce ya kira bismi da zai karat manzo sai bi shi ya karanta mai ayoyi guda biyar daga farkon suratul alaq su ne farkon wahayi da aka manzo Allah ashe kaga manzo Allah sai da ya shibi dangane da bi, dangane da karatun alqur'ani to kai ma kanka karka ka ce kawai haka arha a maho, kawai ka samu karatun kur'ani duk wanda kaga ya harrace alkur'ani yana sarrafa alkur'ani yadda yake so to wallahi tallahi na malam bahaushe da ya ce in ba a sha dare ba an sha rana ai bahaushe haka yake wa mai arziki ta ke ko mai arziki ta yake an ce mai in ba a sha dare ba an sha rana to ai sha alkur'ani ma yi wannan shi ban da shan daren ban da shan ranar sai ka sha asuba ma gobe sai ka sha kashi ba haka ba ne sai ka yi tashe kaga ka sha dare kasha rana ka sha asuba kuma ka kashi dole ne alkur'ani sai an sha kashi amma haka laluma laluma laluma a bayayewa shi yasa malami talimi da ya tashi nuna mana hanyoyin da mutum zai samu wato ilimi sai da ya kawo magana ɗaukar haƙuri sai da ya kawo magana ɗaukar haƙuri duk mutumin da bai ɗauki ba haƙuri to babu yanda za a yi wa ya samu har da alkur'ani bare kuma ya san ma'anonin alkur'ani ya ce alalata nanul ilma illa bi sitatin. sawan da yake an maja Habi bayani zakawun wa hirsun wasu dabarun wa bilgatun wa irshad ustazin wa dulu zaman haka mai talim ya ce ya ce ala ya ce madalla la tanalul ilma kai dan adam ba za ka samu ba ilimi In illa ta ce sai da abu shida babu yadda za a ce ka samu alkur'ani har da mai kyau sannan kuma ka san ma'anonin alkur'ani sanin ma'ana mai kyau sai ka hada abu guda shida abin nan guda shida idan ɗaya ya manke to wallahi ba za ka ji daɗin wato samun ilimi amma idan ka hada shiddan nan gaba ɗaya to insha Allah za ka samu har da alkur'ani mai kyau za ka samu gano ma'anonin alkur'ani da kyau sai ce ka. da sadi zan baka labari an majamu'iha da tattarinsu bi bayani da bayani ɗaya bayan ɗaya na farko sai ce zakka'ul kaifin hankali abinda ake bukata zan